हेलो आज मैं एक रेसिपी हम्म, कॉस्टिंग मैंने एक रेसिपी कॉस्टिंग की कैसा बनाता है वो मैं आज आप लोग को दिखाता हूँ तो मैं सोचता हूँ आप लोग को अच्छा ही लगेगा लेकिन अच्छा या बुरा आप लोग ही बताइए तो मैं स्टार्ट करना जा जा रहा हूँ सिंपली आज एक ही एक ही बनाएंगे पिज्जा डो रेसिपी एंड उसके साथ साथ भी कॉस्टिंग भी कैसे करते हैं हम लोग आप लोग को मैं बताऊंगा देखिए मैं फ़िलहाल एक्सेल ओपन किया अभी इसका काम चालू कर रहा हूँ ये जो आ रहा है मेरा सॉफ्टवेयर उतना अच्छा नहीं है पुराना है तो ये थोड़ा आते रहेगा चलो ये सब डिलीट कर देता हूँ फिलहाल जो तो इसके लिए काम करो इधर है ना ये मार्क करके से अब चलिए ये से डी तक नहीं ये से सी ई e तक हम लोग मार्क्स कर लेते हैं उसके बाद इधर राइटिंग करते हैं डो रिसिप्ली और एन का मार्क हम लोग सिर्फ दबा के करके एंड कॉस्टिंग हो अब इसको कलर देता है जो आपको पसंद होता है मेरा जो यही दिया मैं और इसका जो राइटिंग है वो भी अगर कलर करना चाहेंगे तो इधर से आप कर सकते हैं जैसे आप वाइट कलर कर देते हैं अभी इधर थोड़ा सा बड़ा करेंगे इधर हम लोग अभी इंक्रीज लिखेंगे कैपिटल में इन ग्रेडियंट्स इधर क्वांटिटी लिखेंगे Q T short form quantity लिखो अब इधर यूनिट लिखेंगे इधर पर कॉस्ट पर कॉस्ट बोले तो एक किलो कितना के कितने रुपए पर कॉस्ट हाँ, इधर टोटल प्राइस दस लोग मैं ऐसे बोला था तो मेरा जो हिंदी है उतना अच्छा नहीं है तो आप लोग थोड़ा सा कष्ट करके समझिए देखिए अभी ये इसको जो इसको भी कलर कर लेता हूँ एक कलर कोई भी कलर कर लेता हूँ पेंट कलर अब इसमें क्या लिखता हूँ वाटर क्वांटिटी कितना साढ़े पाँच सौ ग्राम ग्राम बोला तो उसमें बैठना पड़ेगा इधर के जी लिख देता हूँ ओके इसका जो है के जी लिख देता हूँ के जी ओके इधर पर पर्स वाटर का कितना है हम लोग दस दस रुपये पे करते हैं फिर रुपये को सौ रुपये का जो सिंबल है वो कैसे देना देना है ये ओपन हो रहा है हाँ। इधर जाइए इधर जाके देखिए नीचे इधर किधर होगा हाँ, इधर हो गया किधर इधर है आर एस इंग्लिश इंडिया ये करके क्लिक करेंगे तो इसमें चलो अभी नहीं बाद में लेते हैं अभी इसको भी एक बार हम लोग is equal to is equal to लेके इसको इनटू इसको इसको इनटू इसको इंटर तो मेरा दस रुपये ये आ गया अब इसमें क्या है हम लोग सॉल्ट यूज़ करेंगे कैपिटल में सोल कितना ग्राम हम्म, दस ग्राम जीरो पॉइंट जीरो दस तो इसमें भी आ जाएगा अभी सोल का कितना है बीस रुपये पे करता हूँ ये हम लोग बात भी करेंगे सोचो इसमें बीस रुपये तो मैं इसको पकड़ के अगर नीचे लेके आता हूँ तो ऑटोमेटिक मेरा दस हो जाता है तो मेरा जो आर एस सिम्बल है वो बराबर होता है बीस रुपये सॉल्ट शुगर शुगर कितना लेंगे तीस gram zero point zero zero इसमें के जी को अब नहीं बाद में ले लेंगे इसी प्रकार के लेगा तो हो जाएगा लेकिन अभी देखता हूँ पहले कितना घर होता है शुगर सॉल्ट हो गया ईस्ट ईस्ट कितना ग्राम सॉरी सॉल्ट बीस ग्राम होगा ईस्ट दस ग्राम होगा ओके अब इस का कितना रेट है जस्ट हमें ये जो है ना ये आइडिया करके दे रहा हूँ जस्ट आइडिया करके लिस्ट का कितना है एक एक जगह एक एक रेट होता है ना सब जगह सब नहीं होता है तो जैसे जस्ट एग्जाम्पल तरफ से मैं जैसे दे रहा हूँ अभी इसको हो गया अभी ईस्ट हो गया एफ फॉलो ए फॉलो कितना एक one point zero zero zero तो इसको हम लोग ऐसा करके इधर तक लेके तो, तो पूरा मुझे हम लोग ये नहीं चाहिए ये भी नहीं चाहिए तो कितना वाटर सॉल्ट शुगर एवं ऑयल सॉरी चाहिए था कम सॉइल ऑलिव ऑयल हम्म। कितना पच्चीस ग्राम जीरो पच्चीस ग्राम इसको लेके हम इसको लेके तो हम कभी कितना हम्म, दो सौ रुपये को करते हैं अभी इधर हम लोग कितना कॉस्टिंग हुआ एक रेसिपी हो गया हमारा अब इधर कॉस्टिंग निकल रहा है इधर क्या लिखेंगे टोटल कॉस्टिंग तो मैं टी देखे टोटल कॉस्ट कितना आएगा ये जो हम लोग एक ही रिसीव बैठे ना इसको पकड़ के पूरा लेके आएंगे इतना तक अभी इसको फिर लगाएंगे ऐसा सेम ये पूरा पकड़ के इंटर दबाइए सॉरी नहीं हुआ तो हम लोग दूसरा उपाय यूज़ करेंगे साउंड यूज़ करेंगे तो हम लोग आ जाएंगे पूरा चलिए आ गया तो इसको भी हम लोग कलर दे देते हैं चलो हम्म, ये कलर दे देते हैं अभी हम लोग ये जो है ना ये जो पहले हम लोग इसको थोड़ा अलग से एक घर बना लेते हैं हो गया तो इसको भी अलग से घर बना लेते हैं इसको भी अलग से घर बना लेते हैं तो इधर हमें टोटल ग्राम टोटल के जी कितना है K G same same process sum plus ये पूरा पकड़ के इंटर तो अभी हमारा जो रेसिपी हो गया वो तो कितना ग्राम कितना है पूरा हो गया इसका जो रेस्टिंग है ये पूरा पहला जो जैसा सॉल्ट शुगर ईस्ट फलोर ये पूरा एक साथ मिला के रखने का पाँच मिनट के लिए बाद में फिर जब वाटर और ऑयल मिक्स करके जब अच्छा से मिक्स करके आधा घंटे के लिए छोड़ने का इसको रेस्ट के लिए तो एक एक ग्राम कितना होगा जैसा आठ इंची पिज़्ज़ा का सौ ग्राम और दस इंची पिज़्ज़ा का दो सौ ग्राम एंड बारह इंची पिज़्ज़ा का दो सौ पचास ग्राम करके होगा तो इसमें हम लोग कॉस्टिंग निकला है सौ रुपये कॉस्टिंग इसके साथ भी और भी आदर्श कॉस्टिंग जैसा गैस का स्टाफ का किराया का रेंट का ऐसा बहुत है और वो भी एक मिला के कॉस्टिंग करना है लेकिन वो अभी नहीं दिखा रहा हूँ मैं अभी इसको सिर्फ मैं एक पिज्जा डो एक ही रेसिपी को बहुत रेसिपी है ऐसा अलग से भी बना सकता है लेकिन ये मेरा सबसे ईजी लगा इसलिए मैं ऐसे बना रहा हूँ अभी इसको कैसा कितना रुपये बेचेगा तो हमारा कितना रुपये प्रॉफिट होगा अभी देखेंगे तो सोच मान लीजिए फोर्टी फाइव परसेंट हम लोग को फ़ायदा करना है परसेंटेज ये हमारा कॉस्टिंग का हो गया ये हमारा सेलिंग अभी सेलिंग प्राइस कितना है और देखना है सेम सेम सम बेटर क्या एक ही सकते इजी इजी मेथड है इसको डिवाइड इसको परसेंटेज का कितना रेट है सिक्सटी टू तो हम लोग कितना परसेंटेज এখানে क्या लिखता हूँ प्रॉफिट लिखता हूँ अब इसको हम लोग कितना पचास फिफ्टी में करता है तो हम लोग कितना आएगा देखता हूँ पंचानवे तो हम लोग हमेशा ज़्यादा रखेंगे जो फिफ्टी का नीचे ही रखेंगे ऊपर नहीं रखेंगे ऊपर रहेगा तो और भी जैसे सिक्सटी में मान लीजिए कम आ जाएगा तो हम लोग इधर कितना फोर्टी फाइव ही रखेंगे सिक्सटी टू में बिकेगा तो हम लोग का फोर्टी परसेंट फ़ायदा होगा सॉरी फोर्टी फाइव परसेंट फ़ायदा होगा चलिए आज तक इतना बाद में और भी मैं दूसरा रेसिपी लेके कॉस्टिंग कैसे निकलता है पूरा ए टू जेड मैं देखता हूँ चलिए बाय आप सब अच्छे से रहिए जय हिंद